me sanctifier. Ta venue est proche. fosse Cherchez ceux qui ont lavé leur robe. Tu reviens et chercher une église. renouvelle nos forces, Seigneur, pour la marche. Renouvelle nos forces, Seigneur, chaque jour.